Good morning friend welcome to N P Singh blogs आज हम निकले हैं दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश और देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं हमारा दो दिन का ट्रिप है आपको भी चलता हूँ और दिखाएंगे कुछ ग्रीन सीन्स रोड के और वहाँ के मार्केट के अभी हम पहुँचे हैं दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं और ये हाईवे है बहुत ही खूबसूरत हाईवे है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ रोड के चारों तरफ हरियाली है यहाँ पर एक, ट्रक का करंट हो गया है तो कृपया करके सावधानी से चलें Shh. बहुत ही ठंडा पानी है हर हर गंगे जय शिव शंकर हर हर महादेव आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद